Hola, soy Adriana Ba y vamos a comenzar a conectarnos con el cuerpo. Primero con una relajación corporal, una movilización y luego con una propuesta para activar los mecanismos de nuestro cuerpo que nos ayuden a ejecutar bien ese giro como centro y eje de la pareja. respiramos profundo y empezamos a descansar sobre el suelo. Simplemente estar percibiendo mi cabeza, mi cuello, hombros, brazos cayendo a los costados del cuerpo, torso, espalda, cintura, abdomen, caderas, la verticalidad de mi columna en todo su recorrido, piernas y pies. Y si estuviéramos en este momento en un medio acuático y sintiendo que nuestra piel está tocando esa agua y que las ondulaciones del agua nos invitan a movernos. Vamos entonces a recrear esa sensación en nuestro cuerpo de que nos movemos en el agua, que nos volvemos más blandos y disponibles abiertos y flexibles. Y de esta manera me invito a movilizar todo el cuerpo. Y en distintos sentidos y direcciones. puedo dar pasos también y seguir sintiéndome bla. Bien, ahora los invito a este segundo momento. Vamos a sentir que de la cintura hacia abajo somos el tronco de un árbol y sus raíces. ¿sí? Vamos a entrar en esa sensación de firmeza, de conexión con la tierra y de agarre profundo. Así como doy mi peso, también tomo de la tierra esa savia y esa energía que me permite estar vital. Y de la cintura hacia arriba vamos a hacer las ramas de ese árbol, ¿sí? esas hojas que se extienden, que se abren para que el aire pase entre ellas. Nos vamos a expandir con esas sensaciones. Bueno, los invito entonces a sentirlo. Iniciamos ahora esta nueva sensación de tronco y raíces hacia la tierra. Mucha firmeza tonicidad, agarre y sensación de ir más allá. A la vez que entrego mi peso, también tomo una savia. Ahí vamos a empezar a movernos con esa sensación de estoy agarrado, pero también tomo. Bien. Ahora este tronco y estas raíces van a tener la posibilidad de ampliarse para tomar más, para ocupar más espacio. Y pruebo esta sensación de agarre, de sostén, de ampliar superficie o de reducirla, pero siempre en este contacto muy consciente con la tierra. Y vamos también a explorar qué sucede si me quedo agarrada sobre todo de una raíz y con la otra juego a tomar contactos con otras partes de ese suelo. Juego a tomar contacto con otras partes. Amplío mi superficie y exploro. Con la firmeza del tronco. Vamos ahora a la parte de la copa del árbol, ¿sí? Es decir, de la cintura hacia arriba sentimos que nuestras ramas se expanden y nuestras hojas se mueven con el paso del aire, ¿sí? Entonces entramos en un espacio más de apertura y de estar moviéndonos de una manera más liviana y aérea. Y después de recrear un rato esta sensación de expansión, vamos a incorporar nuevamente esta idea de raíces y tronco hacia la tierra. Entonces tengo como dos, dos formas diferentes, una abierta y aérea y la otra parte afirmándose en la tierra enraizando para sentir esa fortaleza que da peso a la tierra y toma a su vez su energía. Combinamos entonces ambas sensaciones, aérea y de tierra. Espero les hayan gustado mis propuestas y ahora continúen. Hay dos videos más. En el próximo, Enio y Mauro les muestran algunas ejercitaciones individuales para poner todo esto en práctica y más específicamente en el tango. Y en el cuarto video, Máximo y Paula muestran otras ejercitaciones y también cómo se ve funcionando esta mecánica del giro. Bueno, Continúen con nosotros, pónganle me gusta a los videos y síganos, somos el grupo Sinergia Tango.